Ah. nkubuuzako emisera lwa nsonga mm. nti mu biseera luliri we yali nga mulwadde bambi afunyemu engeri ya challenge ku mm. bubombo mm. nalaba nga mwekwata obuvidiyo nekinkosa kubanga wemba nga ntambula leero henry ne kamunguluze nankuba nengweri kusuubira okunjoolayoola mpaka ku ddwaliro eriri okumpi so sikunkwata vidiyo lwaki wakikola amayana edoboozi nzeeme mwanje hmm. banange ndi wano natudeba nzize ah. tuwayemu otuse tuwayewayemu tukutandise tukusumuludde fist of all njagala okusiima henry hmm. olabika bulungi neyanze abakazi tebakusumbwa nnyo ah, abakyala mikwano gyange eh? omanyi omuntu wabeera nga watutumu kale nga muyimbi ngaggwe ng'alabika bulungi eh? naye nze nno simbadde sikimanyi nti nalika bulungi olabika bulungi thank you olina emyaka emeka henne ndi mukulumu tiweranga asatu muetaano <laughs> ah, asigituusa asatu mu ebiri awe ah, watyo omanyi hmm. si kirungi bantu kubeerewo nga bakubalanaye hmm. nze okimanyi ti nyingi dde ataano <laughs> tekisoboka <laughs> bakuzaalawo banzaala mukono hmm. ya mukono oli munakyabwe mbadde simanyi mm-hmm. banzala mukono okutukira wano mukono katoogo eh, omuluka baguyita muluka obagombolola yogera ekyalo ekyalo bakita katoogo katoogo mm. maama wo naye gyali ne taatawo ababeireeyo ah, taata wange yafanga nemyaka nga kumi nena mm. kati maama wange abeera buganda wane nansana eh, wali watambulisa obulamu mpolampola bakaita kazinga kimanyi mudanyu egos wavaayo kati oyimbirawo mm, navaayo mm, ndi solo naye nga waliwo record label gyenkola nabe bagita first grade music eh, tugezaako okulaba nga tuzimba mpolampola era akaseera kanaaba katuuse ndowooza tujja kuba nga tukola bandi naffe baani abaala bali mu first grade mulimu abayimbi baimbi bato temunaba manya ne bayina yakayimba kaabwe nekwe kali ne ku youtube okwo uh, ah, bamuyita elgon omulala bamuyita tian omulala bamuyita stage boy mm. ya yeah. okay naye nomanyi lwaki nkutandikiza mukyokubeera nti olabika bulungi mm. bukyanga ntandika okumanya mm. wavugako ko kumotoka forester forester hey. Eh. mm -mm. sibwangu forester pozi grandi kale sijukira motoka ki eh. naye nawulirako nti waliwo mami eyakolamu <laughs> eyawekwekwata e, e, e, nga supagulu mbu hmm. yakuteekamu akasente mbuffe bwe tuti ab'emyaka gyo wa eh? totumatira ah. bantu batema ebigambo <laughs> eh. batema ebigambo omanyi kati abantu bakimanyi nti olwalaba omuyimbi ngaoba obadde ovuga emmotoka ennungi baba balowooza mukazi yakoze ki ate kati zaba engeri gye bamanyi nti obaffe tufuna nnyo ssente simanyi kibaleetera kulowooza bwe tutyo aba balowooza mm. tufuna sente i don't know naye nga tufuna shows nti nze nfuna shows uh, almost mwezi nyinza ofuna mu show nga kumi na ttaano mm. okitegeerasolo nga zange nga nze kuba nze muyimbi ali mrd uh, uh, ali established mm. kati nsobola ofunamu show nga kumi na ttaano akasente nkayingiza nkafuna naye uh, abantu bwe bakulanga obuzeemu emmotoka oba kati manyi ovugamu emeero ya mukwano gwange oba ah, kitegeeramukwano gwoyonakulaba ate mukyala kati awo mubwebuzibuabakyala eh, mikwano gyange mubwebuzibu eh, bwemugira ah, ndowooza bwebityo naye bize tubireka kuba byonna byonna abantu balina okwogera hmm. ate ate okwogerwako oyo yafa hmm. ya okay yeah. Mm. Kai, kati mukwano gwo kemisera. Mm. Ali atya? Kemisera. Mm. Ndudo muuliza bukyafu na management mpya mm. olio olio mwami gwe yafuna. Egwali na kati bawe. Ah, kati manager we. Mm. Kati nakulumuna kubako kusimu ye najikwata. Omusajja. Eh na ngamba. Owai omugamba ki? Kunze mbadde njagala mubuza akokwe a ah, a ah, business lukayoka enkumbu <laughs> zaako tekirizibwa uh-huh. uh-huh. neŋaata nomusajja nkubuuzako emisera lwa nsonga mm. nti mu biseera luliri we yali nga mulwadde bambi afunyemu engeri ya challenge ku mm. bugombo mm. nalaba nga mwekwata obuvidiyo nekinkosa kubanga wembanga ntambula leero henry ne kamunguluzi nankuba nengweri kusuubira okunjoolayoola mpaka ku ddwaliro eriri okumpi so sikunkwata vidiyo lwaki wakikola okusookera ddala kavidi ako nali sikakwata kateekayo nali nkakwatira dj jacob omutuuze nga gwe nkakwatira nkaweereze kuba yali aŋŋambye genda olabeka emisiro yo munoonya simulaba mulabi kuba yali akimanyi nti kemisiro ya mukwano gwange kati gwe nali nkakwatidde naye mba nvuga emmotoka bwe nti nga nvaayo eya kemisera neŋŋamba naye omwana ono naavuddeko bambi neŋŋamba naye abantu bano abamawulire bakoze eki bamugjeeku social media biki biki biki understand nga olaba taina buyambi kubanze nalimbira ne kemisora nga amanyige gona gona gali mu hajaruna mm. bonfuna bulunji mm. kata tore denga go batabuse yali ya financing ekiserere na buli kimu ne nyumba na buli kimu kati mm. ate gwe bali batabuse naye mm. kati nga kemisora taina buyambi ate gwe nalimanyi ate yayamba ne family ye bonfuna bulunji okay. mm. kati nzenze nkimanyi bulungi nnyo nti wana uganda omuntu otuukibwako ebizibu osobola emikwano gyo oba abawagizibo basobola okukola ki okubeereramu for example nga boolaba evelyn lago asobola okuteekayo ekifaananyi mu mbeera yonna gyakola kiabantu ne bamulaba so neŋamba kantekeo kemisiro engeri gyekiri nti social media yemuleetedde kino eno hmm. okutuuka kweno embeera era nateekayo caption wakuba namaana nendiritingayo mm. naye nateekako caption nemugamba mulaba kye mukukoza omwana w'abandi mmwe mm. okitegeera mm. like eh, abantu obubanenya eh, naye mubulumi mm. okitegeera mm. Eh, caption gye nateekako nenga mulaba kye mukoza omwana w'abandi naye nga byonna nzimbikola nga manyi nti wenkateekayo mm. agenda kufuna abakola ki abamudduukirira eitha oba abantu abasobola omutwala murehabu mu mm. mbeera bwetyo oba nfuna bulungi era nga bwekyali bwekyagenda kemisera nafuna bakolaki abamuukira ne bamutwala mu rehabu n'atereera obulamu ne butambula yayongera n'afuna emikwano emiyitirivu ennyo yalaba abantu abantu bangi nnyo abaali ate batamulengedde hmm. ate ne bamulabamu eyo embeera oba omufuna bulungi hmm. nga bwe kyali nga bwe kyali nga bwe nali nze nkisuubira okukola ki lwaki obeera n'emikwano egivaako all the time kemisera wamala okuvaako gresikani n'avaako ate bonna bakwano bo <laughs> Echake misera mwe omanchi manyi nti yali ali mu stress za masimu manyi obera nga olina mauli na gatambula dala mm. for example ngo yabade boss wo yakubereramwe mm. abantu banayuganda bano bayina ekintu kyebalaba ne bagamba nti kati kati bamubiranga bamukubira omuntu abadde akuliisa omuntu akufudde kyoli hmm. omuzota mawulire omuswaza swaza abayimbi mwefuula obakitegeera abayimbi mwefuula abayimbi temuli bangu obakitegeera kale bambi bye byamucunya ne bikola ki hmm. jjaku toyombanga kona mwagalwawo nemwevuma bingi nyo nyo nyo nyo mu whatsapp hmm. ate nemumala nemuddamu nemukolaatati kyogamba kati wabanga biragalalagala yaba asosa obikozesa buli akozesa ebiragalalagala ataliiko buli muntu avaako mu ngeri <laughs> nze ensawo ya leero wompa ekiragalalagala nyinza ogwe n'okweyamba naye waliwo babimazeeko emyaka mingi nga bukuwa ebaliri tebeeyambula mm, kati kemiseera ye eh. zaali ensonga z'amawulire zezamujyaoyali bimutabudde essimu ziva eno omanyi babeera bakukubira essimu mm. oyinza okufuna esimu ez'abantu ne gw'otasuubira nga nako kwogera kolo ng'akulumiriddwa mm. obanga oli asobola omugamba kubira omwana oyo mugamba nveeko gwoba mm. oli naye muki mm. mweyo embeera ah. kati ekirala bikutiisa waliwo n'ebigambo byatambulanga bingi nyo after chemiseras interview nti gwe gw'omusapulayinga ebiragalalagala ate nze ndijjawa ate simanyi nze nginywa nze nginywa ate nze nsula naawe mubonya kyayiwayo kimaniawo wenyini ebyomwanje nga bwakyafuna embeera ebibuuzo nga bwobiwulira ah, tugenda banga ah, tukomawo atuva ku bfm ekiitako kyomuzika ekisinga bembiri zibaza okwira ku ssaawa ze zino ziri ssaawa kumi n'emu ezakawungeezi